La majoria, sobretot de joves, sembla com que estan enganxats eh, les 24 hores, no? és com la seva vida. Vianants eh, que creuen distrets i sobretot parlant pel mòbil. Ens trobem accidents que s'han anat surts perquè són atropellaments a baixa velocitat i és que el vianant eh, es pensa que el conductor circula lentament perquè l'ha vist. Enviar un missatge de vegades ens pot costar la vida. Vius connectat, conduint, desconnecta, evita les distraccions.